спирттердин кислоталар менен аракеттенишүүсү спирттер менен карбон кислоталарынын реакциясын бромэтанды синтездөө аппаратында жүргүзөбүз колбага 10 мл этил спиртин куябыз ошол эле көлөмдө концентрацияланган уксус кислотасын кошобуз жана 5 мл концентрацияланган күкүрт кислотасын кошобуз муздаткычтын кабыл алгычына каныккан туз эритмесин куябыз аралашманы ысытканда өтө этияттык менен ысытуу керек көңүл буруп карагыла колба менен ысыткычтын ортосунда күйбөөчү кагаз коюлушу керек эгерде аны колдонбосо колба титирейт колбага алдын ала фосфордун бөлүкчөлөрү салынган ал кайнаткыч деп аталат бардык заттардын бирдей кайноосун камсыз кылат заттар катуу ысыганда пайда болгон татаал эфир муздаткычтын үстүңкү бөлүгүнө көтөрүлөт кабыл алгычында чогултулат уксус этил эфири каныккан туз ээритмесинде ээрибейт анткени тыгыздыгы натрийдин хлоридине караганда азыраак ошондуктан эфир үстүнө калкып чыгат каныккан туз эритмеси астында калат эки эритменин чектешкен жерин көрүү үчүн калийдин перманганатын кошобуз